بالعربي موحة doble R La jodienda Dímelo mami, yo sé que tú la mereces Pero bailamos solito hasta las 12 ella me dijo, que quiere más? Yo la miré, me miró, estamos cerca, ¿qué quiere más? No quiero parar, no quiero pausar, yo quiero pasar, tal y Gambi. Pero bailamos solito hasta las 12 Muévete así, así Eso que enloquece Toda la noche contigo se te parece James Marra, Edil Carra, Digmin Barra, Bossa Reyes شايب Haga, صفرة تفك Shafra, عمل eso me enloquece Toda la noche contigo se te parece Dímelo